Я даже не знаю, чем вас насмешить сейчас. Люди уходят же. А, а, вообще, короче, если честно вам сказать, да? Я это, порно-актер. Вот. Мы, правда, сейчас без камеры работаем. Но это... Да я одно вам скажу, у наших девушек вот реально работы по самое горло. Они вообще вот не вылазят, не могут вообще ничего. Все по горло. Вот. Хочу вам сказать напоследок, любите всех, неважно какой ты национальности, цвета кожи, еще что-то, да? Главное, что ты был человеком хорошим и любить шаурму. Э. Смешно было, да? Ну, ну, наконец-то, хоть кто-то. Это все ерунда, все черные, желтые, красные, да? Красный у тебя пояс по православию, черный. А черный, черный. Я недавно это самое, жену будил, короче, подожди, не уходи, я тебе расскажу, я бужу, короче, жену. А знаешь, когда будешь человека, он какую-то херню говорит, такой, я «А, буду засыпаю. Знаешь, я, короче, подхожу, только, только вот собираюсь. Она такая глаза открывает, мы возьмем красный. Что за херня? Красный. Что ей снится? Она там в магазине там пояса бы православию. Мы возьмем красный. Или мы бомбу с ней разминируем в метро. А, синий или красный, синий или красный. А, мы возьмем красный. Или, или, или она меня в подвале вот так вот на стул посадила цепями. Я сижу, и у нее ножи такие разноцветные. Мы возьмем красный. А, я же не рассказал, да? Давай, давай, давай, возьми красный. Я же не рассказал, ну погоди, там да, в монологе еще вещь была. Э, вот это вот. У вас же есть, э, этих нету, да, здесь дагестанцев, ханчики? Да? Да, можно, можно. Хачки вот эти вещи. Вот они же могут быть ментами. Я тоже могу быть ментом. Я только лучше буду. Они же вот так подходят, как а, мальчик молодой, лейтенант, на тебе пуля в ногу. Я буду делать по-другому, реально. Так подойду, скажу, оружие, наркотики, есть желание? Нет, я реально лучший. Все. Да, ты реально лучше. Я не знаю, как у тебя это получается. Что? Опять что-то забыл? Чего я забыл? Эм, если у кого-то еще, у вас нет желания выступить, может у вас монолог, я тоже знаете, всегда хожу так, у меня в кармане, там, приду в магазин, а у меня палатка с телефонами, я у него взял. Нет у вас монолога в кармане? Есть, серьезно? Хочешь выступить? Давайте похлопаем, это круто, это... Второй раз происходит в истории мероприятия. Давайте. Та -та -та. Зовут вас? Можно я уйду? Спасибо. Егор. Двадцать семь. Вот, на самом деле поговорить-то хотелось э, о многом. Вот, как-то решил часть многого взять и начнем, да, вот тут говорили на тему общественного транспорта. Обще... Общественный транспорт вообще крутая штука, реально задумана вообще реально помогает сэкономить деньги. Вот, мне вот реально непонятно, зачем платить большие бешеные бабки за то, чтобы обучиться серфингу там, в каких-то специальных дорогостоящих клубах сел в, в трамвай, сел в автобус, все, не держишься до поручни, научился, нормально. Вот. Вот. Еще у нас у мужчин есть такая как привычка, обычай, вот всегда женщине в лоб говорить, да, вот если она нравится. А почему нельзя в обратной ситуации поступать так же? Вот сижу я в кафе, девушка, подойти к ней и сказать, Здравствуйте, девушка. Я сижу в этом кафе, наблюдаю за вами уже полчаса, и вы мне не нравитесь. <laughs> Не, ну в моем-то случае просто результат одинаковый. Просто если я скажу нравитесь, я потрачу больше времени. Вот. еще у, у девушек есть такая такая отличительная черта. Вот мужики такого, по-моему, не делают. Ну, по крайней мере, реальные мужики. А вот Э, у женщин татуировки, вы знаете, да, вот эти вот на пояснице, вот эти вот узоры, уходящие вдаль. Бля, по-любому они их и наполовину сделанными делают, так дешевле. Все равно остальную половину ты не видишь. Некому показывать. Да. Вот. Э, Еще вот затронув женскую тему, тоже вот непонятно. Зачем женщины даже летом в жару, когда плюс 20, плюс 25, плюс 30, все равно в колготках ходит? Я вот к одной подошел, спрашиваю, девушку: в колготках-то не жарко? Потому что мне-то жарко. Вот. Мне еще непонятно, зачем люди пьют. Ну, бухают, да? Зачем, зачем люди пьют? Ну, как непонятно? Сейчас вот, допустим, понятно, а вот э, долгое время я этого не мог понять. Потом Э, попробовал, да, я попробовал, выпил. Ну, и чё? И все равно не понимаю, да, вот зачем? Зачем люди пьют, когда вот с утра хреново и все вот плохо. Но ну, я провел аналогию, проанализировал ситуацию, провел аналогию с первым сексом. Там ведь тоже не все сразу получается, тоже какие-то смазанные впечатления, как-то хочется что-то изменить, улучшить. Ну, в итоге я втянулся в это дело. Ну как-то пошло, так пошло, что, что пришлось как-то выкарабкиваться. Вот, увидел объявление дохренище таких висит по городу на столбах, да, э, алкоголизм, э, позвоните по номеру, с вами поговорит алкоголик, который не пьет. Во! Вообще отличная фраза. С вами поговорит алкоголик, который не пьет. Это что за херня? Что за херня? Это что, типа как Киржаков, нападающий, который не забивает? Нет, ну, ситуация была такая, да, я позвонил там. Ну, мы как раз сидели там, что-то бухали какое-то застолье. Ну, я рассказал ситуацию, что у меня как, там, слушай, человек плачет. Ну, ладно, что. Он мне адрес обрисовал, пришел на э, группу анонимных алкоголиков. Короче, ну, кто не знает, это вот такое мероприятие, там люди собираются, работают по 12 шагам, да, есть такая система, э, обсуждают свои проблемы, рассказывают, что-то говорят. Ну, я как воспитанный человек, меня жизнь научила, я проставился на заболевание в коллектив. В общем, больше встреч по этому адресу не проводилось. Вот. Но ну, в итоге я все-таки завязал, да, завязал с бухлом. Как-то сейчас, сейчас все хорошо. Но я все равно понимаю, что есть э, какие-то несомненные плюсы в алкоголе. Да, когда ты пьяный, для тебя не существует некрасивых женщин. Ну, ну ладно, да, допустим. Да? И плюс вот единственный, который у меня остался и э, с тех времен, которым я вот этим навыком пользуюсь, это вот то, что э, только пьяный человек может спать в неудобном месте, в неудобной позе. Блин, вот сейчас выручает. Это всегда помогает. То есть, метро, э, э, ну, все хорошо там. Вот, и один стереотип, да, вот кто-то мне сказал, ну, алкоголь раскрепощает. Ну, конечно, конечно, никто же не спорит, да, вот, ну, употребив алкоголя, проще познакомиться с девушкой, там, потом зацепить ее, там, да, повести куда-то. Да, конечно, хорошо, проще намного. Ну, блядь, секс с пьяной женщиной, кто пробовал? Это какое-то там «хочу, не могу» получается. Причем ты пьяный, она пьяная, и что это? Все, да, она готова, она пришла, но и нахрена, да? Вот. Я вот тут еще подумал, ну раз начали тут про секс, тут кто-то гадости вообще мерзкие рассказывал, да? Я, в принципе, что теряться-то? Хуже-то уже не будет. Тоже, тоже... Ниже упадет, да? Да, тоже, тоже дерьма сейчас как скажу. А, есть, есть такой вопрос, там, я не знаю, откуда он там, то ли записи красной плесени старой, то ли что-то такое, да, что лучше, э, выпить пиво литр, да, или сосать соленый клитор. Не, ну я над этим задумался. Я задумался, я реально думал долго. Я, я нашел ответ. Да ничего не лучше, надо просто совмещать, потому что пиво же, блядь, всегда солененького хочется. А ты, ну, ну, вот, ну я же говорю, вот люди понимают. Что-то вроде еще было, но, наверное, пока хватит, да? Я могу еще тогда стих прочитать. Ну, давай. Да? Что, реально? Вот стих старый, там, без названия, когда-то заходил. Вот. Вы как бы расслабились вообще все так, да? Сейчас пойдет стих. Распахнулись хлебные облака, тролли и хорваты плющат дурака. Бабам не хватает в теле кадыка, вот пою раздетый в тюлевом лесу. Стринги оставляют в небе полосу, бьет ногой Аршавин рыбу кутасу. Рыбы с ветки упорхнули, Нео тормозит глазами пули. И, и хрустящие тюлени вдруг не пешком уснули. Электричка сосала лисички, водичка отгрызла плавники Веронички. Дурная привычка жрать стены больнички. Мораль сей басни такова, убьет не пуля, а трава, коль вы удолбите дрова. Вот мне еще еще один вопрос остался. Вот, ну, давно беспокоит. Вот, женщины, правда, ушли, тут сидели, вот они бы точно сказали. Вот, я вот думаю, да? 8 марта, вот тут уже совсем не за горой. Вот у меня тут определенное время, ну как бы нет, нет близости, нет женщины, ну, вот я как бы хожу, обламываю, да. Кстати, вот вспомнил, вот, вернусь потом к этой теме. Недавно узнал, что вот если коты, коты долго не трахаются, у них яйца опухают, просто вообще невъебенные становятся. Вот, ну, я не знаю, к чему это... А, ну, да ладно. Вот. А, ну потом все встает на свои места, но... Да, и да, да, да. Именно поэтому монахи ходят в длинных рясах, да. Это все как-то связано. А я... А, вот, 8 марта. 8 марта женщины, они вот сильно переживают, если у них 8 марта нет секса, нет близости с мужиком? Просто я думаю, можно же как-то все исправить, ходить 8 марта, всем предлагать. И вот чем ближе конец 8 марта, тем активнее надо предлагать, и тем больше шанс, что они согласятся. как-то так, как-то так, потому что 23 февраля, я думаю, мне кто-нибудь придет и попросит. Он придет, попросит, захочет меня поздравить. Я не откажусь, я и 8 марта буду бухать, всем предлагать. Я, в принципе, может быть, и завтра буду бухать. И сегодня, возможно. Ай, да. Все, спасибо. Вот еще немножко смешное. Я <laughs> Ты пока рассказываешь, что народ туда, ты их пугаешь, наверное, большими яйцами, большие яйца, а, нет! Да. И все туда идут, и никто оттуда не выходит. Я не знаю, что там. Какая-то дыра. Э, есть кто-нибудь еще, кто хочет чего-нибудь? Может, ты давай, ебать. Я тогда... Э, с чего начинали? С мальчиков, с девочек, знакомства. Тем предлагаю и закончить. Э, Подожди, а может, еще кто-то? может еще кто-то хочет. Тогда тем не закончим, но я спою, ты меня никак не отвратишь, только испортишь мне сюжетную линию, и я буду не в тему. Но ну, это ничего, как обычно. Я должен кое в чем тебе признаться, меня приняла глубина твоей души. Мы встретились на площади Сенатской, где у коня огромный бронзовый мужик не хочешь на меня смотреть. Ты холодна, как чай, забытый на морозе, И чтобы твое сердце отогреть, Я показал тебе свой маленький козырь. Мы были в темном подъезде, стою, жду тебя на мостовом. Мы встретимся на площади Сенатской, где между ног у мужика огромный конь. Но только ты не пришла, у тебя были дела. В моем сердце циркулярная пила. Но не буду плакать о тебе.